Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Chuck. Roll around in the dirt with me. Make All your, your dreams, dreams, will come true. true. Go on, do, do it. it. Go on. Горилла Сомпини С сегодняшнего дня у меня будет новая жизнь. Пахло весной Метелям отбой Поп, мусорок, не шей мне срок Машина Зингера иголочку сломала Владимирский централ Ветер северный Ну нахер. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. gorilla stomping in a zoo until the day, until the dawn. we can all through the night to the earth.